Journalismus ist für mich sehr interessant. Also es ist etwas, was wir nicht alltägliches machen. Und ich wollte schon immer wissen, was im Coop-Zeitung so alles abläuft und ich habe die Chance bekommen, das auch zu sehen. Am besten ist einfach zuerst einmal genau so schreiben, wie das denkt. trouvé ça très intéressant. Also ich bin relativ nervös gewesen, vor ihm dort zu stehen und ihm auch so Fragen zu stellen. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen und er hat auch spannende Antworten dazu gegeben. Quello che pensavo all'inizio ero nervosissimo, credevo che fosse chissà cosa, alla fine Sutter è una persona come noi.